Μωράκια μου όμορφα, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Ένα βίντεο βέβαια διαφορετικό από τα υπόλοιπα γιατί σήμερα δεν θα κάνουμε κάποιο unboxing είτε μόδα είτε τεχνολογία είτε οτιδήποτε. Σήμερα θα είναι ένα βίντεο το οποίο θα είναι αφιερωμένο να το πω έτσι στην άποψή μου και τη γνώμη μου όσον αφορά την εξυπηρέτηση τη Banggood, τη εταιρεία δηλαδή αν θυμάστε από την οποία αγόρασα τη σκούπα T-Robot, της Blitzwolf, το πώ αντέδρασαν, το τι μου είπανε, το πώ πήγε γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι με το πρόβλημα που προέκυψε όσον αφορά τη σκούπα και που σταμάτησε να λειτουργεί. Οπότε λοιπόν Πάμε να ξεκινήσουμε για να σας πω την αποψή μου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ακόμα ασχολείσαι αυτό. Χόρχε Ντελσάλτο, δεν έχω βαρεθεί να μιλάω για το συγκεκριμένο. Και αυτό θα ακούσει τώρα. Συνεχίζοντα λοιπόν μετά από την παρέμβαση του Χόρχε, φυσικά, να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Αρχικά, τη σκούπα την παρέλαβα στι 10 Ιουνίου. Η σκούπα μπήκε κατευθείαν σε λειτουργία, είδαμε μαζί και το unboxing που έκανα και τη λειτουργούσα μέχρι 26 Ιουνίου. 26 Ιουνίου για 4 ημέρες την έκλεισα, την έβγαλα δηλαδή και από το ρεύμα, γιατί δεν υπήρχε λόγο να την έχω, και επέστρεψα σε αυτήν, ξεκίνησα δηλαδή να τη χρησιμοποιώ ξανά 30 Ιουνίου. 30 Ιουνίου την έβαλα στο ρεύμα για να μπορέσει να φορτίσει και να τη χρησιμοποιήσω και ακούω και λαμβάνω το εξή μήνυμα. Ότι δηλαδή δεν έχει μπαταρία, το ελέγχω από την εφαρμογή και δείχνει ότι η μπαταρία ήταν στο 1%, και επίση στο καπάκι μου πετάει και μήνυμα ότι έχουν χαλάσει οι αισθητήρε πτώση. Αν θυμάστε καλά που το είχαμε αναφέρει και στο review που είχα κάνει για τη σκούπα. Και έτσι ξεκινάει όλο αυτό το πανηγυράκι. Φυσικά την ίδια ημέρα εγώ επικοινωνώ με την Banggood όπου γράφω ακριβώ αυτό που έχει συμβεί σε ένα email για να του το αναφέρω και να δω τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Εδώ να τονίσω ότι επειδή η όλη επικοινωνία με την Banggood γινόταν μέσω email, η καθυστέρηση ω προ την απόκριση τη δική μου και την απόκριση τη δική του ήταν αναμενόμενη. Με αυτό το βήμα, βέβαια, να μην ξεχάσω να τονίσω εδώ πέρα ότι ξεκίνησε μια ασταμάτητη επικοινωνία και μια ασταμάτητη ανταλλαγή email μπρο-πίσω, μπρο-πίσω για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Σαν πρώτη κίνηση, βέβαια, η Banggood γύρισε και μου ζήτησε να του στείλω κάποιε φωτογραφίε τη συσκευασία. Και όταν λέω τη συσκευασία, εννοώ αυτή με την οποία παρέλαβα τη σκούπα. Η σκούπα απ' έξω είχε κάποια αυτοκόλλητα. Αυτοί ζητάγανε να του στείλω το αυτοκόλλητο που αναφέρει το SKU. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει. Κάποιο που έχει σπουδάσει ΣΑΠ ή κάτι αντίστοιχο θα μπορέσει να μα ενημερώσει. Τα έβγαλα φωτογραφία, του τα έστειλα, έβγαλα και κάτι παραπάνω γιατί λέω Α τα στείλω όλα μαζί να είμαι καλυμμένο σε κάθε περίπτωση. Του τα έστειλα με το email και από εκεί και πέρα περίμενα απάντηση. Αυτοί βέβαια μου είχαν πει ότι τα θέλουν τα στοιχεία για να μπορέσουν να εντοπίσουν το πρόβλημα και να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή εφόσον χρειάζεται για να δουν τι πρόβλημα υπάρχει και τι πρέπει να γίνει σχετικά με αυτό. Αφού του απάντησα και του τα έστειλα, μου απαντήσανε πίσω και μου είπαν να κάνω επαναφορά στι ρυθμίσει τη κούπα. Επαναφορά στι ρυθμίσει τη κούπα στη συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο μοντέλο κάνει με έναν τρόπο. Ο τρόπο αυτό είναι το ότι ανοίξει το καπάκι, πατά το κουμπάκι που έχει εκεί πέρα μέσα με μια οντογλυφίδα ή με κάτι που να χωράει να περάσει και αυτό επαναφέρει τη σκούπα. Βέβαια εδώ να τονίσω το εξή, γιατί έχει γίνει το συγκεκριμένο που θα σας πω. Από την Banggood μου είπανε να πατήσω το home button και κάτι ακόμα που δεν το θυμάμαι. Αυτό βέβαια για μένα ήταν μεγάλο φάουλ σε πρώτη φάση, γιατί όταν είσαι εξυπηρέτηση πελατών και όταν ο άλλο επικοινωνεί μαζί σου και σου λέει ότι ξέρει τι, έχω ένα πρόβλημα και το έχω το πρόβλημα αυτό με το μοντέλο το τάδε. Δεν μπορεί να γυρνά και να του λε κάνε reset με τις ρυθμίσεις για το μοντέλο το προηγούμενο. Το παρέβλεψα βέβαια, έψαξα στο ίντερνετ να βρω πώς κάνουμε το reset για να είμαι σίγουρος σχετικά με το δικό μου το μοντέλο, το VC2 δηλαδή, γιατί αυτοί μου είχαν στείλει για το VC1 τις οδηγίες, το έκανα, δεν έγινε κάτι, δεν άλλαξε κάτι και απάντησα πίσω ενημερώνοντάς τους ότι αυτό που έκανα και μου προτείνανε και οι ίδιοι δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα. Για να είμαι καλυμμένος σε κάθε περίπτωση όλα αυτά τα κατέγραφα και σε βίντεο γιατί καλό ή κακό δεν μπορεί να είσαι σίγουρο τι θα πούνε, τι θα απαντήσουν και τι θα σχολιάσουν. Του ζήτησα βέβαια στην απάντηση που του έστειλα ότι δεν έγινε κάτι με την επαναφορά να μου αντικαταστήσουν τη σκούπα. Ήταν η πρώτη φορά που εγώ το ζήτησα. Όλα αυτά που σα αναφέρω βέβαια γίνανε μέσα σε ένα διάστημα τριών ημερών. Δηλαδή έχουμε φτάσει αισίω στι 3 Ιουλίου. 3 Ιουλίου κάναμε να του στείλω εγώ το τι έπαθα, να μου ζητήσουν τι φωτογραφίε και εγώ να απαντήσω, και να μου απαντήσουν να κάνω επαναφορά στη σκούπα και εγώ να το κάνω όπου τους ενημέρωσα πως αυτό δεν έπιασε όπω είπαμε. Hold it. Τρει μέρε. Ήδη. Στι 3 Ιουλίου λοιπόν παίρνω την απάντηση από αυτού όπου μου λένε το πανέξυπνο πάρα πολύ ωραίο και υπέροχο να μου δώσουν 30 ευρώ και να φτιάξω τη σκούπα εγώ. 30 ευρώ και να φτιάξω τη σκούπα εγώ. Όχι. Από μένα ήταν όχι. Όχι Μαρία Χωακίνα. Όχι Χόρχε Ντελ Σάλτο και όλο το καρουζέλ. Ήτανε όχι. Γιατί τη σκούπα την αγόρασα 230, άρα αυτοί θέλανε να με επιστρέψουν τα 30 και να τη φτιάξω μόνο μου. Στην Ελλάδα, που δεν υπάρχει σερβις τη Blitzwolf. Άρα θα πάει χαμένη. Απαντάω. Και του λέω ότι αυτό δεν προβλέπεται να συμβεί και δεν μπορώ να το αποδεχτώ, γιατί έχω τη σκούπα λιγότερο από 30 μέρε στην κατοχή μου. Έχει χαλάσει στο πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο. Άρα εκ των πραγμάτων είμαι μέσα στι πρώτε 30 ημέρε όπου εάν ήταν εντάξει και ήταν σωστή, θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση αυτό να το αντικαταστήσουν επί τόπου και μου λένε ότι θα το ελέγξουν και θα μου απαντήσουν μέσα σε 48 ώρε. Άρα πάμε από τι 3 Ιουλίου στι 5 Ιουλίου. Και δεν θα το πιστέψετε, μου απαντήσανε. Και μου κάνανε καλύτερη προσφορά. Η προσφορά του αυτή τη φορά ήταν να μου δώσουν 50 ευρώ, κλαίω, απλά κλαίω. Μου ζήτησαν συγγνώμη για την ταλαιπωρία που υφίσταμε όλο αυτό το διάστημα και φυσικά να την επισκευάσω μόνος μου. Η απάντηση αντιλαμβάνεστε ποια είναι. Ένα μεγάλο όχι. Γιατί και πάλι από εμένα ήταν όχι. Δεν έχω και δύο χεράκια, ένα thumbs up και ένα thumbs down. Να πατάω το thumbs down όλη την ώρα. Και στην απάντηση αυτή που του έδωσα, του ενημέρωσα ότι έχω ήδη ξεκινήσει να επικοινωνώ και με την Bleach Wolf, ούτω ώστε να το βλέπω παράλληλα με την Banggood και την Bleach Wolf για να δω τι θα μου πούνε, για να, να μπορέσω να απαντάω τι μου είπε ο ένα στον άλλον και τι μου είπε ο άλλο στον έναν του ανέφερα ότι αυτό που θα γινόταν αποδεκτό θα ήταν είτε να μου στέλνουν ένα καινούριο προϊόν, είτε να μου πιστώσουν τα χρήματα που πλήρωσα. Μου απαντήσανε σε αυτό το κομμάτι ότι αν θέλω τα χρήματα πίσω, μπορούν να μου τα πιστώσουν, αλλά θα πρέπει να του στείλω τη σκούπα πίσω. Κάτι που εγώ δεν είχα πρόβλημα σε κάθε περίπτωση, αλλά επειδή είχα κρατήσει το εξωτερικό κουτί τη σκούπα, αλλά όχι το εσωτερικό. Και το εσωτερικό ήταν αυτό που είχε μέσα τη σκούπα, αυτό το άσπρο με το πράσινο που έχετε δει στο βίντεο του unboxing. Δηλαδή ήταν αυτό που είχε μέσα την ειδική τη βάση στην οποία έμπαινε η σκούπα και όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα για να μπορεί να μεταφερθεί, να μην χτυπάει, να μην σπάσει, να μην γίνει οτιδήποτε. Του είπα ότι αυτό δεν το έχω, οπότε ναι, δεν μπορώ να στείλω τη σκούπα, αλλά υπάρχει κίνδυνο η σκούπα να φτάσει κατεστραμμένη και εκ των πραγμάτων δεν θα πιστονόμουν τα λεφτά. Δηλαδή, εμένα σκεφτόμουν και όχι εκείνου, για να είμαι εγώ σίγουρο και καλυμμένο. Στην αντικατάσταση που του είχα αναφέρει μέχρι τώρα ήδη δύο φορέ, δεν μου είπανε ποτέ τίποτα, δεν το σχολιάσανε, δεν το αναφέρανε. Ουσιαστικά το έλεγα μόνο μου. Και φτάνουμε στις 10 Ιουλίου. Από τι 3 στις 10. Ή από τι 30 Ιουνίου στις 10 Ιουλίου. Είμαστε ήδη 10 μέρες μετά, όπου μιλάμε, επικοινωνούμε και ανταλλάσσουμε email μέρα παραμέρα ή και μέρα με τη μέρα ή και μέσα στην ίδια ημέρα, αναλόγως του πώς πάει η και μεσα στην ιδια ημερα αναλογω του πώ παει η δικια μου η απάντηση και η δικιά του για να τους πετυχαίνουμε τις ώρες τους. Στο email που μου στείλανε μετά από αυτό, μου είπανε να κοιτάξω αν μπορώ να επισκευάσω τη σκούπα στην Ελλάδα. Βέβαια, εδώ δεν μου ανέφεραν εάν την επισκευάσω στην Ελλάδα, αν θα το πλήρωνα εγώ ή εάν θα το πλήρωναν αυτοί. Αυτό έχει παραμείνει απορία. Δεν το ρώτησα, δεν μου το σχολίασαν, δεν μου το είπαν, δεν είπα. Το άφησα να περάσει έτσι γιατί έκανα κάποιε κλήσει σε κάποια καταστήματα τη Ελλάδα τα οποία εμπορεύονται προϊόντα τη Blitzwolf και του ρώτησε ότι έχω ένα προϊόν το τάδε. Έχει βγάλει πρόβλημα. Εσεί που τα εμπορεύεστε, τι κάνετε. Και αυτό που μου απαντήσαν ήταν ότι τα στέλνουν στον προμηθευτή του και εκείνο αποφασίζει τι θα κάνει. Αν θα κάνει αντικατάσταση, αν θα το επισκευάσει και γενικότερα πώ θα κινηθεί. Μέσα σε όλη αυτή την επικοινωνία λοιπόν, γυρνάνε και μου απαντάνε και μου λένε αν με το να μου στείλουν μια καινούργια μπαταρία εγώ θα είμαι ικανοποιημένο. Φυσικά και θα ήμουν ικανοποιημένο με το να μου στείλουν καινούργια μπαταρία. Βέβαια, του είπα ότι δεν έχω πρόβλημα να το κάνουν αυτό, αλλά θα πρέπει να μου στείλουν και τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσω να προχωρήσω εγώ στην αντικατάσταση αυτή. Και του ρώτησα, οκ με την μπαταρία. Πείτε ότι επιδιορθώνεται, φορτίζει και είμαστε μια χαρά. Με του αισθητήρε πτώση, τι κάνουμε, γιατί στο βιβλιαράκι λέει ότι αν οι αισθητήρε πτώση βγάλουν πρόβλημα και λένε ότι δεν λειτουργεί ή ε, ότι γενικότερα έχουν θέμα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν, το μόνο που μπορεί να κάνει, και αυτό μου το είπε και η Blitzwolf, είναι να του σκουπίσει με ένα πανί. Εάν εγώ συνέχιζα να καθαρίζω αυτού του αισθητήρε με ένα πανί, φοβόμουν ότι στο τέλο οι αισθητήρε από μόνοι του θα γυρνάγανε και θα μου λέγανε ότι ξέρει τι, σταμάτα επιτέλου γιατί δεν πάει άλλο. Δηλαδή σε λίγο θα σπάσει και το τζάμι. Και προχώρησε έτσι. Συμφωνούμε εν τέλει να μου στείλουν την μπαταρία και μου λένε απλά θα περιμένει για να φτάσει σε σένα, γιατί δεν θα μου τη στέλνανε αεροπορικά, θα ερχόταν από ό,τι κατάλαβα με πλοίο ή με τρένο ή γενικότερα δεν θα ερχόταν γρήγορα. Λέω δεν έχω πρόβλημα, με ενδιαφέρει να φτιαχτεί η μπαταρία και δεν με ενδιαφέρει να βγάλω χρήματα από εσά, γι' αυτό και επιμένω τόσο πολύ. Όλα αυτά φυσικά τα έχω καταγεγραμμένα και στα email, γιατί τα email τα έχω καρτήσει όλα. Έχοντα σταματήσει λοιπόν να επικοινωνούμε για ένα μεγάλο διάστημα, γιατί και αυτή θεωρητικά μου στέλνανε την μπαταρία και εγώ περίμενα η μπαταρία να φτάσει σε μένα. Φτάνουμε στις 3 Αυγούστου. 3 Αυγούστου από 30 Ιουνίου. Φτάνουμε λοιπόν στις 3 Αυγούστου που επικοινωνούν εκείνοι μαζί μου και μου αναφέρουν ότι τελικά δεν θα μπορέσουν να μου στείλουν την μπαταρία, όχι γιατί αυτοί δεν θέλουν, αλλά γιατί ο μεταφορέας τους έχει πρόβλημα κάτι που το φαντάστηκα εξ αρχή και το σκέφτηκα, γιατί οι μπαταρίε δεν είναι από τα αντικείμενα που στέλνει εύκολα λόγω του ότι έχουν πάρα πολλέ απαγορεύσει και πάρα πολλού περιορισμού. Βέβαια το θεώρησα και λίγο φάουλ αυτό, να σα πω την αλήθεια, γιατί όταν είσαι μια εταιρεία σαν την Banggood, που προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη εταιρεία, δεν είναι δηλαδή μια πολύ μικρή σελίδα η οποία πουλάει 5 προϊόντα το χρόνο και OK, okay, δικαιολογείται μέχρι έναν βαθμό, όχι θα έπρεπε να το ξέρουν ότι η μπαταρία δεν θα μπορέσει να φτάσει ή εάν δεν το ξέρουν, θα έπρεπε να ρωτήσουν, μπορεί να το στείλει, θα μπορέσει να φτάσει, τι περιορισμοί υπάρχουν, γιατί είναι γνωστό. Ακόμα και η Amazon σου λέει ότι κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα στείλω. Άρα, φάουλ για εμένα. Τέλος πάντων, το δέχτηκα γιατί το είχα ήδη στο νου μου και ξεκινάει από εδώ πέρα μια καινούργια κουβέντα, στην οποία γίνεται το θαύμα. Ο Βουδάς δεν ξέρω και σε τι θρησκεία πιστεύουν αυτοί. Κάποιο άλλο. Πάντω έγινε το θαύμα. Μου πρότειναν να μου στείλουν τα χρήματα και να του στείλω τη σκούπα πίσω και α φτάσει όπω φτάσει. Εντάξει. Από εκείνου ήταν ναι. Στο να μου πιστώσουν τα λεφτά. Βέβαια, μου είπαν και το εξή. Με ρωτήσανε αν θέλω να μου πιστώσουν τα χρήματα ή αν θέλω να μου στείλουν καινούργια σκούπα. Προφανώ και συμφώνησα στο να μου πιστώσουν τα χρήματα, και του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να μου στείλουν καινούργια σκούπα, όχι γιατί δεν θέλω τη σκούπα. Προσωπικά τη σκούπα θα την ξανάπαιρνα. Αλλά θα την έπαιρνα από κάποιον που δεν θα μου έκανε τόσα πολλά κόλπα και να καταλήξουμε να μιλάμε ένα-ενάμιση μήνα απλά και μόνο για να κάνουμε μια αντικατάσταση ή για να μου πιστώσουν τα χρήματα, κάτι που εξ αρχή το ζήτησα. Οπότε του λέω ότι σαφώ και με ενδιαφέρει σκούπα, αλλά δεν τη θέλω γιατί φοβάμαι ότι αν προκύψει οτιδήποτε θα έχουμε την ίδια διαδικασία, το ίδιο πρόβλημα το ίδιο θέμα και θα καταλήξουμε να μιλάμε πάλι με email 15.000 ώρες, 15.000 μέρες, με άλλα 50-60 email να ανταλλάσσουμε, απλά και μόνο για να καταλήξουμε στο ίδιο Δηλαδή αυτοί να μου δώσουν τα χρήματα πίσω ή να μου στείλουν πάλι καινούργια σκούπα. Καταλήξαμε λοιπόν να αποφασίσουμε να μου στείλουν τα χρήματα πίσω και εγώ να του στείλω τη σκούπα. Και εδώ είναι το αστείο. Ε, γιατί μου είπανε το εξή. Έχουν γυρίσει και μου έχουν πει στο email να ψάξω να βρω το φθηνότερο τρόπο αποστολή του δέματο στην Κίνα, αλλά με tracking number να του ενημερώσω για το κόστο και εάν συμφωνούν, εάν συμφωνούν, το τονίζω, να μου δώσουν το OK για να προχωρήσω εγώ στη συσκευασία του δέματο και στο να το στείλω πίσω. Δηλαδή η εταιρεία που μου στείλε ένα προβληματικό προϊόν χωρί να το ξέρουν και το δέχομαι, η οποία μου είπε να μου δώσουν τα χρήματα πίσω και να του στείλω το προϊόν πίσω, το έκανε υπό όρου Εφόσον δηλαδή οι ίδιοι συμφωνούσαν στο κόστο. Γιατί αν α πούμε του έλεγα ότι η σκούπα θα κάνει 15 ευρώ και να πάει στην Κίνα θα μου λέγανε ναι, ή αν του έλεγα ότι θα κάνει 100 ευρώ θα μου λέγανε όχι. Για κανένα λόγο. Τέλο πάντων, το κοίταξα, ρώτησα στα λεπτά και μου είπαν ότι για να φύγει το προϊόν και να πάει στην Κίνα με tracking number κοστίζει 75 ευρώ. Του απάντησα, μου λένε εντάξει, OK, θα το στείλουμε και του απαντάω και του λέω εγώ θα το συσκευάσω και θα το στείλω. Τα έξοδα αποστολή, ποιο θα τα πληρώσει. Θα τα πληρώσω εγώ ή θα τα πληρώσετε εσεί. Άρα δηλαδή θα τα πληρώσω εγώ και θα μου τα στείλετε εσεί πίσω με PayPal. Εν τέλει καταλήξαμε στο να μου πούνε ότι θα τα πληρώσουμε εμεί. Συσκευάζω τη σκούπα, πάω αγοράζω αυτό το πλαστικό με τι φούσκε, την τυλίγω, βάζω μέσα εφημερίδε, χαρτάκια, χαρτούλια, κουτάκια για να μπορεί να μείνει η συσκευασία σωστή. Να, να, να πάει χωρί να σπάσει οτιδήποτε. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Τα κάνω όλα, την τυλίγω με πλαστικά, με τα πάντα και το στέλνω στην αρχική τη συσκευασία, την εξωτερική, που είχε και τα αυτοκόλλητα τα αρχικά με το SKU number που σα είπα και με όλα αυτά. Πάω το πληρώνω, εν τέλει βγήκε στα 68 ευρώ. Του απαντάω και του λέω ότι το tracking number είναι αυτό. Θα μπορέσετε να το δείτε από το ελτά.gr ή και από το 17track.net. Το κόστο είναι αυτό. Του έστειλα και τη φωτογραφία τη απόδειξη όπου έγραφε και τα κιλά και τα πάντα. Και μου απαντάνε και μου λένε ότι οκ, ότι λυπούνται πάλι για την όλη ταλαιπωρία που έχει προκύψει και κάνουν το εξή οι θεούλιδε, δηλαδή ειλικρινά είναι θεούλιδες. Θεούλιδε. Μου απαντάνε και μου λένε: Οκ, εντάξει, αυτό που είπαμε. Και μου στέλνουν και ένα δεύτερο email με μία ετικέτα, στην οποία πάνω έγραφε τη διεύθυνση, τον υπεύθυνο που θα το παραλάμβανε και ένα τηλέφωνο επικοινωνία. Εδώ τώρα έχουμε φτάσει Σήμερα έχουμε 27, έχουμε φτάσει ισίω στι 19 για να στείλω εγώ το δέμα. Αλλά μου έχουν στείλει οι Θεούλιδε στι 10 Αυγούστου ένα email και μου λένε ότι δε πόσο θα κοστίσει η αποστολή στην Κίνα και πε μα, του απαντάω και μου απαντάνε και μου λένε θα στείλει το δέμα στην τάδε διεύθυνση με τον τάδε υπεύθυνο και τον τάδε τηλέφωνο επικοινωνία. Όπω και έκανα. Δηλαδή στο δέμα απ' έξω γράψε με σε ένα χαρτί ακριβώ τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να πάει και όλα τα στοιχεία που μου δώσανε. Στι 19 του μήνα λοιπόν που εγώ του απάντησα και του είπα ότι έχω στείλει το δέμα, το tracking number είναι αυτό, η σελίδα είναι αυτή είναι από την οποία θα μπορείτε να το παρακολουθείτε και τα πάντα τα σχετικά. Μου απαντάνε ότι ναι, OK, okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ, λυπούμαστε που έχει προκύψει αυτό. Και μου στέλνουν, όπω σα είπα, οι Θεούλιδε την ετικέτα με τη διεύθυνση, των υπεύθυνων και το τηλέφωνο. Η οποία διεύθυνση ήταν άλλη. Άλλη. Αν έχετε το Θεό σα, μου στέλναν άλλη διεύθυνση ενώ στην αρχή μου είχαν στείλει άλλη διεύθυνση. Το κοιτάζω και λέω με κοροϊδεύουνε. Δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή πραγματικά νόμιζα ότι με κοροϊδεύαν εκείνη την ώρα. Λέω, δεν παίζει, κάποιο βρίσκεται πίσω από την οθόνη του υπολογιστή και γελάει. Γελάει μαζί μου δεν, δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο εκείνη την ώρα. Τέλο πάντων, του απάντησα και του λέω ότι ξέρει τι. Εγώ έχω στείλει το δέμα σύμφωνα με τι οδηγίε που μου στείλατε στι 10 Αυγούστου. Δηλαδή, στη διεύθυνση που μου στείλατε με όνομα υπευθύνου αυτό που μου είπατε και έχω γράψει σε ένα χαρτί τον κωδικό τη παραγγελία και την αιτία τη επιστροφή. Όπω δηλαδή μου ανέφεραν στο email στι 10 Αυγούστου. Δεν το έχω στείλει στη διεύθυνση προφανώ που μου στείλατε με την ετικέτα τη συγκεκριμένη, γιατί κανεί από εσά μου είπε ότι αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να γίνει. Δηλαδή ότι θα έπρεπε να κολλήσω επάνω μια ετικέτα. Και γυρνάω και του γράφω στο email και του λέω: Για να δούμε και τη θετική πλευρά, το τηλέφωνο επικοινωνία είναι ίδιο. Τέλο πάντων, δεν μου είπαν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά το συγκεκριμένο. Προχώρησε δηλαδή κανονικά η όλη διαδικασία. Για υπεράσπιση του θα γυρίσω και θα πω ότι ήταν πάρα πολύ ευγενική σε όλη την επικοινωνία. Αν αφαιρέσει κανεί το ότι κατ' εμέ φέρθηκαν λίγο χαζά, αλλά κάνανε το εξή κορυφαίο που εγώ το επικροτώ και μπράβο του. Με το που του είπα ότι έχω στείλει το δέμα, του έστειλα την απόδειξη, το email, το tracking, τα πάντα, την ίδια μέρα μου στέλνει το PayPal ειδοποίηση και μου λέει ότι έχει λάβει πίσω 68 ευρώ. Δηλαδή ουσιαστικά κατευθείαν μου πιστώσανε τα χρήματα τη αποστολή του δέματο και φυσικά υπάρχει σε κρεμότητα το ποσό της αγοράς, όπως και συμφωνήσαμε να γίνει, το οποίο θα γίνει με το που το παραλάβουν σαν δέμα. Άρα δηλαδή εδώ είμαστε σε αναμονή, πιθανότητα δηλαδή να έχουμε και κάποια καινούργια εξέλιξη και κάποιο καινούριο βίντεο ή και κάτι καινούριο συνολικά. Αυτή λοιπόν ήταν εν συντομία η ιστορία με την Banggood για την ρομποτική σκούπα της Blitzwolf. Τονίζω βέβαια εδώ πέρα και πάλι ότι όσον αφορά τη σκούπα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και προσωπικά θα την ξαναγόραζα αλλά από την Banggood με μεγάλη επιφύλαξη για αυτά που σας ανέφερα και έχουμε και το εξή. Έχουμε και την πλευρά της Blitzwolf, η οποία ήταν κατά με απαράδεκτοι με την έννοια ότι επικοινωνήσα και μαζί τους. Για να δω τι θα μου πούνε, μου είπαν να του στείλω το σηριακό αριθμό τη κούπα για να δουν μήπως είναι κάποια προβληματική μπαταρία. Δεν μου απαντήσανε ποτέ. Τους ξανά εγώ για να τους υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια κρεμότητα στην οποία δεν μου έχουν απαντήσει Εν τέλει μου απαντήσανε και μου είπαν ότι είναι προβληματικό προϊόν και να επικοινωνήσω με το κατάστημα στο οποίο την αγόρασα, όπω και έγινε με την Bankwood όλη αυτή την περίοδο, γιατί του το είχα αναφέρει σε κάθε περίπτωση όπω έπρεπε για να είμαι εγώ καλυμμένο. Και αφού κάτι άλλο του ρώτησα που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, δεν ξαναπαντήσανε. Δηλαδή η ίδια η κατασκευάστρια, η Blitzwolf, δεν ξαναπάντησε. Για εμένα αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι κατακριτέο και σαν εταιρεία δεν δείχνει ότι έχει σωστή εξυπηρέτηση. Γιατί κάποια στιγμή στα email που έστελνα με την Blitzwolf γυρίσανε και μου είπαν να επικοινωνήσω με το κατάστημα που αγόρασα τη σκούπα, δηλαδή την Banggood, και να ζητήσω να εφαρμοστεί η εγγύηση. Του είπα ότι η Banggood μου κάνει εκείνο, μου κάνει τ' άλλο, μου λέει το ένα, μου λέει το παραδίπλα, μου λέει το επόμενο, ενώ εσεί μου λέτε αυτό. Και γύρισα και του έγραψα και του είπα ότι στη σελίδα σα γράφεται ότι υπάρχει εγγύηση 18 μηνών. Και ότι στα πλαίσια αυτή τη εγγύηση θα έπρεπε να καλύπτομαι. Φυσικά μου είχαν τονίσει από την Wolf σε όλη την επικοινωνία που είχαμε ότι δεν μπορούν αυτοί να με καλύψουν ε, γιατί δεν είναι ένα προϊόν το οποίο αγόρασα από αυτού. Και του έθεσα το ερώτημα και του είπα: Πώ ακριβώ θα με καλύψετε εσεί, σαν κατασκευάστρια εταιρεία, όταν γυρνάτε και μου λέτε ότι πρέπει να επικοινωνήσω με το κατάστημα από το οποίο αγόρασα τη σκούπα και το κατάστημα δεν με καλύπτει. Εσεί επίση δεν με καλύπτετε επειδή δεν έχω αγοράσει το προϊόν από εσά, αλλά του λέω εσεί δεν έχετε κατάστημα για να πουλάτε τα προϊόντα τα δικά σα. Άρα εκ των πραγμάτων, τα προϊόντα τα δικά σα τα αγοράζω από άλλα καταστήματα. Άρα του λέω η εγγύηση που έχετε και σύμφωνα με το πώ εσεί υποστηρίζετε ότι θα έπρεπε να καλυφθώ, δεν μπορεί να εφαρμοστεί και να ισχύσει γιατί εσεί οι ίδιοι το ακυρώνετε λόγω του ότι δεν πουλάτε τα προϊόντα σα οι ίδιοι αλλά μέσω τρίτων καταστημάτων. Κάπου εκείνη που σταμάτησε η επικοινωνία που σα είπα προηγουμένω, δεν έλαβα ξανά κάποια απάντηση. Το θετικό είναι αυτό που είπαμε ότι η Banggood συμφώνησε να μου πιστώσει τα χρήματα για τη σκούπα. Αυτό τονίζω και πάλι ότι είναι σε εκκρεμότητα για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί και θα κινηθεί σαν διαδικασία. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε κάποιο καινούριο πρόβλημα. Άρα εδώ είμαστε σε αναμονή. Αυτά και πάλι. Ελπίζω να μην σα κούρασα. Ελπίζω να μην κούρασα και τον Χόρχε Ντελσάλτο που με άκουγε προηγουμένω και μου έκανε σχόλια. Αλλά απ' την άλλη σκεφτόμουν και τη Μαρία Χωακίνα. Ας είναι καλά τα παιδιά. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Να προσέχετε. Μείνετε ασφαλείς. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο όπου πιστεύω ότι δεν θα έχουμε νεότερα και θα είναι όλα θετικά και θα πάνε όλα κατευχήν και θα μου δώσουν τα χρήματα πίσω. Καλή συνέχεια και πάλι να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, αν και τελείωσε, για αυτούς που έχουν ακόμα διακοπές. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!